ada kota Cirebon nah sekarang Pompom lagi ada di daerah daerah apa ini Lewi Munding Lewi Munding Munding tuh kalau bahasa Indonesia kerbau <laughs> jadi Lewi itu sungai Munding itu kerbau jadi sungai kerbau kita jadi di daerah Lewi Munding ada tempatnya di dekat-dekat sawah sawahan, sawahan ada nah, jualan es campur pakai campur nah uniknya tuh katanya kalau misalnya beli <laughs> campur di sini kalau dibawa ke rumah kita beli satu porsi bisa jadi dua porsi, dua porsi. Ya. namanya campur pasundan sebenarnya tempatnya juga unik sih enak kalau misalnya buat adem gitu kan jadi sambil makan bisa lewat lihat sawah terus ada pemandangan gunung-gunung apalagi kan di sananya Gunung Cermai gitu cocok cocok lah gitu apalagi kan lagi sekarang lagi panas, panas di Cirebon panas gitu jadi enaknya yang yang segar-segar yuk kita langsung aja ke sana sambil tanya-tanya gitu ada menu apa aja langsung check it out kasang dua berarti belum lama masih ada mas Aduh, campur ada

sebenarnya sini juga enak sih buat nongkrong ngadep jadi langsung pemandangan keringetan gitu. nanti panas sama seger masuk dalam nih tinggal kelapa alpukat bu rasain lo iya. jangan sampai sore sih bu dan tinggal yang manis saja. Untuk kebagian udah udah yang terakhir ini best seller best seller ya. Thank Vai devolver. ya nunggu musimnya tanggal nggak bisa dibikin kayak memang sekotak kayak agar bisa dibikin buah-buah tuh jadi kalau misalnya ada nangka nggak pernah nangka sih mas. ya banyak yang sukanya itu nangka hmm. jadi asal kalau nangka kita kenapa bisa disatuin nggak jadi, oh. jadi satu ya ini udah pesan deh apakah benar kita ya. buktikan satu porsi jadi dua jadi porsi. Dua, jadi dua porsi kita apa benar itu kita buktikan nanti di rumah. Soalnya kalau misalnya kita makan di sini pasti otomatis cuma satu porsi kayak mangkok kecil, eh, gelas kecil. Sirup gitu, iya, gitu. Sirup. Makanya papa tuh pengen ngebukti, mau buktiinnya tuh karena katanya di sini tuh kalau misalnya kita beli satu porsi jadi dua porsi kadang kita makan di rumah makanya kita makannya di rumah kita buktikan gitu pokoknya jangan kemana-mana tetap kan, tetap ikutin terus ya Guys, sudah nyampe rumah nih. Sekarang kita unboxing. Unboxing. Apakah benar ini beli satu porsi jadi dua? Kita buktikan ya. Kita buktikan. Nah, aku curin nih ya. Buktikan ya. Kita buktikan. <laughs> nih ya. Kita buktikan. Nih, airnya dulu ya. Airnya dulu soalnya ini dalam-dalamnya. Iya, iya bener. <laughs> bener dong. Satu porsi. bener kan? Bener bener. Jadi kita dapat dua porsi kan? Iya. Hemat. Bener bener. Jadi jadi ini tuh lihat tuh Jadi kita bisa berbagi juga kalau misalnya ini kurang isian, tinggal minta gitu. Tapi sih ya worth it sih. Sepuluh ribu. Sepuluh ribu dapat dua porsi. <laughs> jadi ya mainlah lah ternyata benar gitu jadi satu porsi bisa jadi dua porsi itu benar nggak bohong gitu tapi kalau kira-kira kalau makan di sana nggak akan jadi segini nggak nggak akan nggak akan. akan kecil soalnya nah. kalau yang di sana ah, jadi tuh lihat nih ya ini ini dalamnya juga sama sih sama seperti biasanya ada buah naga ada kelapa ada sekoteng nih nah sekoteng kan <laughs> iya iya kan sekoteng kan yang merah-merah itu sekoteng kan terus alpukat, terus agar. Kalau di sini mah namanya bukan sekotel, namanya bubur pacar. <laughs> Oh, bubur pacar. <laughs> bubur pacar. Kalau di sini mah namanya bubur pacar. Nah, ini mumpung masih banyak esnya, kita makan aja, kita aja. Seger ya? Seger dong. Lagi panas kayak gini mau iya, Di sini cuaca panas nih, ditambah hmm. es yang kayak gini mah aduh. Nikmat, nikmat banget nih. Sebungkus bisa berdua lagi. Berdua, 10 ribu banget jadi di, terang, di tenggorokan tuh cerjes cerjes saja gitu udah keliling-keliling Cirebon panas beli es campur aduh aja cerjes gitu tadi pembeli beli empat bungkus cuman kan dibawa banyak keluarga jadi bagi-bagi empat bungkus juga kan itu bisa jadi delapan bungkus, <laughs> kalau dibagi dua cuma ya jadi juga yang berdua mau Arul jadi gitu ini harganya sepuluh ribu kata si emasnya juga kalau misalnya lagi musim nangka lagi musim nangka dipakai nangka lagi kalau durian masih musim kadang suka tambahin durian juga hmm. tapi beda harga kalau pakai ya. durian ya. ya beda harga biasanya kayak gitu ya lanjut lagi ah. nangka nggak bisa dibikin katanya -hmm. jadi susah bukan agar-agar nangka bukan nangka nggak bisa dibikin <laughs> ya iyalah nah, yang bukan agar-agar gak bisa dicetak ya bisa dicetak jadi nanti kita mau ngabisin es campurnya makasih buat yang udah nonton video sekarang video terakhir di Cirebon kayaknya besok soalnya nanti malam pembeng pulang ke Bandung makasih udah nontonin juga udah pantengin terus jangan lupa di support di subscribe di like di komen di share Dan pamit halo juga pamit bye bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh